өте күшті екен мына жер аурасы өте кәдімгідей дизайн артымда миллион деп тұр по же ютуб каналы иә иә миллион деп тұр жалпы миллион деген жерлерде сен жүресің ғой жалпы алтын тұр сары цвет соны жақсы ұнап жатыр енді жағдай жақсы шүкір жайлап жүріп жатырмыз бұйырғанын көріп инстаграм сол ғой бәрі бүгін нешеде тұрдыңыз бүгін сегіз жарымда күнде сол уақытта тұрасыз ба жоқ күнде емес тоғызда тұрамын онда тұрамын бірақ ерте тұр деп айтасың иә енді менің өзімнің жұмысыма ерте ол тоғыз деген жақсы сияқты өйткені сабақ оқымаймын мен адамдар негізі блогерлер кешке дейін жүреді да он бір он екіде тұрады мен тоғызда кім егер сабақ оқығандарға қатысты емес бұл именно жұмыс істеп жүргендерге қатысты yeah, иә, иә. бос ерігіп жүргендерге ерте тұрыңдар кейін рахмет айтасыңдар айтып жүремін өйткені шынымен негізі өте көмектеседі ә, сіз қанша тұрдыңыз мен бүгін ба шынымды айт бүгін шынымен алты алтыға он бес минут қалғанда тұрдым әлі төрт қой сағат әлі ұйықтап жатсыз ба <laughs> таңғы алтыға он бес минут қалғанда кет кет алтыға он бес минут қалғанда тұрдым и алтыда қайтадан жата қалдың ба сосын шамалы уақыт жүрдім жүрдім да шамалы пробег жүгіруім бар нем бар содан кейін оянып кеттім оянып кеттім бірақ мен негізі қалай айтсам маған мысалы мына ұйқы деген нәрсеге қатысты енді дұрыс қой ерте тұрған жақсы ғой ерте тұрған еркектің ырысы артық ерте тұрған әйелдің бірісі артық деп жатады ғой бірақ маған андай ситуацияға байланысты жасау керек сияқты оны бұл жерде таңғы уақыттың берекесі деген нәрсе енді бұның барлығы таң намазда тұруға неге байланысты жаңағы ә, дін жағынан да қай жағынан да дұрыс қой бірақ адам өзінің жұмысына байланысты қарау керек сияқты кейде болады мысалы сен күндіз түнімен yeah, иә, жұмыс иә. істейсің yeah. ол кезде сен таңертең ерте тұруың керек екен деп бір көзі қызарып жүретін адамдар болады ғой иә, <laughs> иә болмайды да ондай жоқ мен өзім ойым мен енді жастар ғой қазір менде аудитория жастар да мен ұйқыны қану керек негізі сөздің ашығы ұйқы қанбаса жұмыс болмайды бірақ мен енді мысалы көп жастарға не істеймін мен менің дайрегімде көбіне не істесем болады қандай жұмыс істесем болады жетістікке қалай жетсем болады сұрақ қояды да обычный сағат он бірде тұрып бір жұмыс бір арманымды орындаймын деп шыққан адам и кешке сағат он бірде келген адамның чем чем алдыда тұрып он бірге дейін жұмыс істеген адамның возможности көбірек та екеуінде де ештеңе болмай қойсын ешқандай орындалмай қойсын арманы бірақ алдыда тұрғандікі возможность енді ойлаңызшы сонда алдыда ерте тұрып мен арманымды орындаймын деп шыққан адамның оның өзі уже өмірлік бір талпыныс қой талпыныс деп ойлаймын да ол ерекшелік деп ойлаймын шанс осы әйтеуір бүгін жетістікке жетемін дегенді әйтеуір таңертең ерте тұрып көрсетіп жатыр дейсің ғой иә хотя бы даже жетпей ақ қой жетістікке оның бәрі жету мүмкін емес иә иә, иә. жетпей ақ қойса ол өмір сөйтіп өтеді ғой сондай арманға қуып таңертең ерте тұрудың өзі жетістік қой уже иә төсегіңді тастап жылы төсегіңді тастап иә. ұйқыңнан тұру ол үлкен жетістік иә иә бірақ бір жерде енді тағы маған мынандай нәрсе ерте жату ғой бұл жерде ерте жату бізде көп жағдайда адамдардың бәрі ерте тұрғысы келеді да бірақ оған дейінгі амалды жасамайды ғой таңғы өзің төртке дейін жатсаң бізде кімнің таңжарық деген досым бар да менің өзім группасы болған ол тоже айтысқа неге қатысты соның бір өлеңі бар ә, жас болсаң қарамайсың алды артыңа дейді таңғалтыда тұрудың орнына керісінше жатамыз таңғалтыда дейді да иә, <laughs> таңғалыпта жатқан адам тұра тұрмайды ғой енді бұрында мен төге бүйтетінмін ерте тұр дейтін тұғым күнде ерте тұр дейтін сосын уже байқадым да ерте жату керек екен ерте тұру үшін дедім да өзім <laughs> тұрып жүргенсін сосын ерте жатыңдар деймін да негізі бірақ ә, қызық қазір енді жұмыстар өзгеріп жатыр ғой сіздер мысалы қандай жұмыспен айналысасыздар негізі әлеуметтік желі ғой менікі сіздікі әлеуметтік желі сіздікі менде көп әлеуметтік желі киноға түсемін ыыы мероприятиялар жүргіземін байқайсыңдар ма мысалы мынандай нәрсе бар екен да мен бір қызық нәрсе айтқым келіп жатыр ғылыми зерттеулерге қарағанда э, жиырмасыншы ғасырда жиырмасыншы ғасырда э, үлкен өзгерістер болған зауыттар нелер салған ғой иә сол кезде адамдардың бәрі таңертең ерте жұмысқа келетін болған кешке кететін болған енді таңертең жаңағы сегізде жұмысқа келеді кешкі алтыда қайтады сондай адамдар өскен да яғни сондай адамдар жетістікке жеткен иә иә қазір де енді ерте тұрған жақсы ғой бірақ қазір ә, таңертең сегізге келіп кешкі алтыда қайтатын адамдар жетістікке жетпейді екен қазір өйткені жиырма бірінші ғасырда заман өзгерді ғой робототехника анау мынау иә, иә. айти технология дамып жатыр қазір проектно жұмыс істей алатын адамдар жетістікке жетеді дейді да объемна иә, иә. не деген сияқты сол бізде мысалы қазір адамдар әр нәрседе өзінің мақсатын білу керек сияқты да нені не үшін істеу деген сияқты мысалы әлеуметтік желі деген нәрсе ол үлкен орталық қой иә, иә. ол жерден талай нәрсе істеуге болады оны адамдарды үйретуге де болады ақша табуға болады басқа болады бірақ оны әркім әртүрлі пайдаланып жатыр да дұрыс пайдаланып жатқандар бар қате пайдаланып жатқандар бар деген сияқты ше сонда негізі мәселе ерте тұру кеш жату ерте жату ерте тұруда емес та мәселе нақты өзіңнің мақсатыңды керек сияқты да мысалы мына әлеуметтік желіні не үшін пайдаланамыз деген сияқты ше сонда мысалы сіздің негізі мысалы мақсатыңыз қандай неше түрлі түрлерді маска жасағанда мен актуальный шутить етемін юморлармен оның түпкі мақсаты түпкі мақсаты актуалды қозғау түпкі мақсаты ар жағында түсінікті ғой уже әйтеуір бірдеңе түзет түзету ма түзету мақсатында бір жағынан развлекательный нәрсе маған дайректіме жазады мә бүгін кәдімгі депрессиямен сондай стресспен жүретін едім сенің видеоларыңды көріп өзім ашылып не істедім рахмет саған деп сөйтіп алғыстарын айтып жатады сосын өзіме де ұнайды ол сосын адамдардың образдарын жасау ол болашақта өзім фильмдерге түсетін кезде мен образдарым уже дайын тұрады мен аламын да сол образдарды қолдана қоямын сосын көп қой <laughs> пайдалары сізде бір мақсатпен істейсіз ба или просто былай қызық болсын деген ба жоқ мен бұрында басында қызық болсын мен жүресің ғой хобби ретінде қазір жұмыс ретінде содан нан тап менікі идеология кішігірім идеология кішігірім өзіңнің иә, yeah, өзімнің жастарға деген идеологиям даже әзілдесем де какой то бір заттармен бір, бір адамды болсын ойын өзгертіп бір жетістікке жеткізу жетпесе даже хотя бы темекі шекпесе ондай спортпен айналысса олар жетістік қой уже иә, жетістікке жеткім келеді деп иә. өзгергісі келген адам болды жетістікке жетті деген сөз ғой сол қазір енді оның әзірге күшті күшті енді жоқ енді сіздер ана подкастта болмағандарыңыз қатты көрініп тұр десең <laughs> ұялып отырмыз да <laughs> иә ұялып жоқ нормально бұл жерде андай сен қатты ұялып отырсың бұл жерде иә. ана жүргізуші сұрақ қою деген нәрсе жоқ ә. деп отыра берсеңдер болады әңгіме жоқ ә, кез келген нәрсені айта береміз подкасттың аты идея деген аталады яғни біздің подкасттан қазір әңгіменің арасынан жақсы идеялар шығады ғой ол идея елге пайдалы бір идея болу керек та сіздерді мен не үшін шақырып жатырмын талай жаңағы дұрыс күшті нәрсені айтты негізі нұрекең ше менің жұмысым идеология деді да негізі бізде осы отыз жылдың ішінде үлкен адамдар ағалардың арасында әңгіме болды ғой иә. бізге қазір қазақстанда идеология жоқ идеология жоқ деген идеология ешкім жасамайды ғой оны оны бір мемлекет үкімет жасайды деп күтіп отырудың иә, иә. қажеті жоқ әркім өзінің әйтеуір бір көрсеткен үлгісімен идеология мысалы біздің бала кезде біз жаңағы музарт ағаларымыз жаңағы мейрамбек ағаларды көрдік кім бізге жұлдыз болды солардың идеологиясымен өстік қой былайша айтқан кезде иә иә қазір ел сіздерге қарап жатыр бізге қарап жатыр деген сияқты енді біз қандай болсақ сол нәрсе идеология болады да айналып келген кезде ә, енді қалай біздің мысалы енді әлемді көріп жатсыңдар басқа жатсыңдар қазақстанда сол идеологияны қалай жасаймыз дегеннен бастайық онда сұрақ ше қызық болды енді э, негізі қазіргі жастар қандай дегеннен бастасақ идеологияға шақырғанда жалпы ең главный нәрсе анау ғой жақсылыққа шақырып жамандықтан тыю ғой осы енді жоқ енді ол түсінікті ғой енді иә. бірақ ол бүкіл әлемде адамның барлығы айтылатын нәрсе ғой иә иә жамандықтан қайтарамыз дейді ғой бірақ вопрос қалай деген нәрсені айту керек та өйткені бірінші мынадан бастайық та біздің мысалы жастар қандай деген сұрақтан бастасақ мысалы біздің әлемде қандай дегеннен шығады деп <laughs> кәдімгі жастар просто информацияға толып алған сияқты миында информация толып алған іспен жоқ мен өзім ойымда примерно қарап иә, иә. отырамын да информация толып алған мысалы мен өзімде кейбірде мысалы курс анау мынау заттар болғанда милары мен бұрында миым мен оқымағанмын сөздің ашығы мен только іспен маған мынандай зат істеймін мынандай ақша табамын осылай істеп үйренгенмін да ал қазір жастар қазір кішкентай он алты жастан сұрап алсаң не істейсің десең я хочу вот так вот так машину тренинг вот қиялы былай қиял қиялы былай жұмыс жоқ нөл натурада сөзі солай болып тұр и мен сол нәрсе азайса екен деймін да сәл өйткені қазір біреуге қанша сіз мысалы осы жерде қанша операторлар отыр да айлықтары екі жүз мың теңге жүз елу мың теңге азанда сағат алтыда келеді түнгі бір нәрсеге жұмыс істейді ал бірақ қазіргі жастар миларында миллион істейтіні істейтіні түк емес тұрып не істеп жатырсыз үлгі тұтатын адамдары просто телефон отырады мысалы бізді үлгі тұтады ма бірақ біздегі осы болған қиыншылықтар осы мысалы жасөк қанша киноға түскен квн ойнаған мысалы сіз қанша айтыста жеңгенсіз да мысалы да көптеген осының бәрін ойламайды просто жеңіс керек сол нәрсе сәл жастарға айтатын сол жастар ойнап келген жоқ қой дейсің ғой иә. сол сәл жұмысқа тек миларды толтыра информацияға негізі жаман нәрсе менде осы соңғы уақытта информация толтырамын да жұмыс істеуге жылғанам қашып кеткен миымда идея тола да істемейсің бірақ мә <laughs> білесің ба екеуміз қанша кинолар жазып тастағанбыз идея сценарий вайндар хайптар бірақ біреу істемесе бұрында болса сол шаш тастайтын қазір сондай толып жатыр деп ойлаймын өзім жастардың көбісі жастар дегенде адамдар бәрі да артық ақпарат көп ә артық ақпарат көп өте дезинформация дей ма не дейді иә иә иә сондай нәрсе көп сияқты өте өте күшті нәрсе айтып жатрсың енді шынымен де осы шынымен де мынау ақпарат деген енді мынау іске көшіру деген нәрсе шынымен иә. не болу керек екен да бізде ана көп жағдайда әр ұлттың өзі артықшылығы болады ғой қазақ ұлтының артықшылығы қазақтар негізі приоритеттерін мықты қояды екен да өйткені біз көшпелі елміз ғой мысалы жаңағы өзбек сияқты басқа елдер отырықшы елдерде олар еңбекқор болады екен иә, иә. өйткені күнде бір нәрсе егесің ғой еккеннен кейін ол күнде суару керек күнде жерін қопсыту керек ол күнде таңертең ерте тұрады да істей береді да ол иә, ал қазақ көшпелі ел болған ғой көшпелі елдік ол көп жағдайда ситуацияға қарайды да так бүгін ауа райы қандай жел қай жақтан соғып жатыр жаңбыр ауа деген сияқты сол сияқты біздің қазақтар өзінің мақсатын білсе ол мықты жұмыс істейді екен да яғни мен мысалы мына малды түпкі мақсатым ана жағы суаруым керек деген нәрсе болған кезде ол әйтеуір жолын табады ғой мына жақтан апарамын ана жаққа шөпке түсіремін деген кезде тауды былай қарай айдам вот тік түсе алмайды жылқы ол мына қапталдап түсіремін деген сияқты бір өзінің идеологиясы болады ғой ана мақсатына жеткізудің жолдарын иә, қарастырады иә, сол иә. бізде қазақтың жастарына өздерінің мақсатын түсіндіру керек сияқты да жаңағы еңбекқор болу үшін жақсы нәрсе айтып жатсыз ғой адамдарға әйтеуір істеуді үйреткім келеді деп жатсыз ғой иә. сонда не үшін істеу керек екенін үйрету керек сияқты да яғни мақсатың не деген сияқты яғни көшпелі дегенде бізде бірақ қазір жастар оны секретін болып кеткен ба сондай болып кетуді ойлауы мүмкін да енді қалай айтсам болады көшпелі деп айтылады көшпелі қазақ дейді біз бағана әр жерде біздің кең жер кең байтақ бізде қысым ешқашан болмаған біз только қалай жер ыңғайлы сол жерге бара береміз иә иә ал қазір заман басқаша ғой сәл енді иә, иә. көшпелі ондай емес біз осы қазақстандамыз да мен мысалы көшпелі дейміз мен көргім келді бүкіл елді мен даже кентауда тұрған кезде алматыны көргім келген тұғын <laughs> алматыны шынымен алматы деген маған мәссаған сұмдық алматыға келдім алматы ұнады қарадым кентауды сағындым <laughs> алматыдан шықтым да шетелге барладық египетке бардық бір жерге прикинь бірақ қай жерге барсам да қазақстанға жететін жер жоқ мен білмеймін шыдаймын мен бұл екі апта тұрайын үш апта тұрайын да сөздің ашығы алматыға келемін уже алматыны сағынасың да алматыда келесің қайтадан жұмыс рахат таныстар бар өзің жұмыс істейсің и адамдар да сөздің ашығы адамдар да мысалы басқа ел айтпай ақ қояйын бірақ көп түркияны анау мынау деп мысалы түркия дейсіздер бірақ түркия мысалы мұсылман ел дейді да бірақ ол жақта да туристический затқа ыңғайлық болған ішімдік бар мысалы білесің өзі стамбул қандай жиырма миллион халық бар бардак ол жақта ол жақта да кедейлер көп а бізде только жақсы жағын көреміз да мына арт жағы көрінбейді көп нәрсені yeah, иә, египет иә. дейді мысалы египет ой сұмдық әдемі ғой дейді бірақ бірақ кішкентай жерде зона отдыха істеп қойған да солай қапшағай сияқты қалған арт жағын бәрі крышалар жоқ домдар ондай нәрсе бірақ енді әркім өзіне ғой біз енді сол әркімге ере бермей бір өйтіп ере бермей иә ере иә. бермей просто өзіміз білсек та ісіміз мен айтпаймын о великий нәрсе істеп қойық кішкентай нәрсе отбасыңдағы нәрсе иә иә мысалы кішкене отбасы үйіңде бір бір нәрсе түзулеп қойшы соның өзі сен уже ә. үйдің бір задачаңды орындадың ғой тұрдың кран ағып тұр кабалдар істемейді бұрында су әкел бұрында андай ошақ шөп ондай жоқ қой әші кран тартып соны бүйтіп қатырмаймыз да ғой кейбір кезде ана отырып үйде тұрғанда ше қатырмаймыз оны өзің істеу бір жетістік та кішкене кім ана абылай хан жаңағы көшпелі деген шығады ғой абылай негізі мынандай сөз бар екен абылай ханның білікке сенген заманда ешкімге есе бермедік дейді білімге сенген заманда қапы қалып жүрмелік деген сөз бар екен да білім деген ақша табу емес соны айтайыншы мен бір білім иә. десе сразу ақша табу деп ойлайды сразу білім андай да мысалы мен өзім енді бір екі жыл осы соңғы бір жарым жыл ештеңе түсірген жоқпын особо қатты просто не қылдым да қарадым да жұмысымды э, и көп нәрсені білдім білім деген ақша табу деп ойлайды көбісі бұл білім өйтіп миллионер миллиардер да <laughs> мысалы солай ойлайды да ақылды болсаң yeah. Иә. бай болмайсың дейді білім деген ол адамда андай болу керек та білімге деген құштарлық болу керек ол мысалы как қалай блогерлікке құштарлық сияқты әншілікке кезіндегі білім мен айтамын жастарға да айтамын да ең үлкен өткір қылыш қазір әлемде ешкім барлығында жоқ даже ядро емес анау емес білім бұл күш емес ақша емес доллар емес білімің мықты білім деген қандай мысалы мен адаммын обычно тұрамын бір өсімдікке қарап биология зерттегім келеді да ол ақша үшін емес биологияны зерттеп или ауруды зерттеп мен мысалы анам құдай сақтасын бір әкем мысалы ішкі рактан қайтыс болды да э, асқазан рагынан күтінбегеннен кейін и мен ойлайсың да сонда мен егер мен дәрігермін де өзім дәрігермін ойлаймын э, егер мен блогер болмағанда мен мүмкін точно мен дәрігер болатынмын потому что мен әкемнің сол қайтыс болған емін просто өзім для себя егер ақшам болса соны зерттеп сол емді что басқалардың әкелері басқалардың ағалары бауырлары аман қалса екен деген ой болады да сол сияқты білім дегенге махаббат болса егер біздің жастарда ақшаға емес қазір ақшаға болып кеткен енді сөздің ашы енді қазір иә иә мысалы бүйтеміз ғой қазір бізде бір нәрсе бар да бағана көшпелі деген сияқты адамның ойы да бізде өзгере береді халықтың да мысалы европада біреуді жамандаңызшы мысалы да біреуді жамандасаңыз өмір бақи сіздің тамағыңыз жемей кетеді болды сен қанша жақсылық істе қанша ақтал өте қиын өте қиын ал бізде қалай мысалы дәл қазір мен өзім айта салайын дәл қазір мен біреуде отырып сонша жақсылық істеймін да мынандай жақсылық істейміз да кешкісін барып бір жерде отырып нечаянно әйтеуір бір ішіп қойдың деші құдай сақтасын ішіп қойдың или бір жерде бүйтіп отырып қалдың бүлдіріп қойдың да бір жерде болды ғой сенің осы уақытқа істеген жақсың ба жоқ и содан кейін қайтадан тұрып бір жақсылық істейсің или керісінше бір жамандық істеп келе жатсаң мынандай жамандық істейсің кішкене біреуге тұрасың да аға міне сізге үй дейсің болды ғой халық жақсы андай бір не жоқ принципиальность <laughs> жоқ та принцип жоқ иә принцип жоқ ол европа ал шетелде ондай істей алмайсың шетелде андай аудитория бар халықтар мындай сізді көретін актерлықты көретін бір адам бар мені көретін бір адам бар ананы көретін адам бар әрқайсысының өз принципі бар да иә соны егер сіз мысалы біреудің мен кофетериям бар да блогермін да тұрып егер мен жануарларды жаман деп айтып қалсам болды менің именно жануар жасаудан кофені вообще ішпейді өмірімде вообще болды айт сен не айт ақтал жануарлар асыра қызық емес сен айттың болды сол үшін өте мұқият болады да бізде енді сәл сондай бар да енді ол енді жай өте келе дұрыс салатын шығар деп ойлаймын бірақ сондай нәрсе бізде де бар көшпелі демекші <laughs> принцип деген нәрсе өте жақсы нәрсе шынымен ше біздің қазақстанда шынымен осы жетіспейтін нәрсе менің де ойымда жүрген осы нәрсе ше принцип деген нәрсе жоқ та бізде бағана секіріп кетулер көп қой көп бір нәрседен бір нәрсеге секіріп кету деген сияқты нәрсе сіздің мысалы принципіңіз қандай өмірлік кәдімгі қосылып өтсіз ғой әңгімеңізге менің принципім қазір сендерді тыңдап отырмын просто <laughs> <laughs> жақсы әңгіме айтылып отыр айта беріңдер ары қарай әдемі ма өзіңіз былай бір екі былай қосып қосылатын уақыттарым болады сен просто қазір келе жатыр түсіп келе жатыр күшті тыңдап отырсыз көп сөйлегеннен тыңдаған жақсы көреді екен осы дәл қазір түсіндім дәл қазір түсініп отырмын біз ана үндемеген адамнан күмәндана бастаймыз ғой ішінен жаман ойлап сыртқа бір барып принципім дұрыс емес вот типа менің принципім мынау күмән э, күмән құртады күмән құртады жақсы ойлау керек жақсы ойлау керек иә дұрыс айтасыздар иә күшті күшті күшті негізі әдемі әңгімелер айтылып жатыр негізі нұреке негізі негізі қанша елде болдыңыз мен ба мен негізі туристический елдерде көп болдым ғой енді бес алты елде болдым бес алты елде иә бес алты елде болдым таиландта болдым да <laughs> ей <laughs> жоқ құдай жоқ енді барамын құдай артынан ба құдай енді барамын құдай қаласа деп айтамын деп <laughs> інім деген таиландқа барғандар сол меккеге кіргізбейді дейді иә сол рас па жоқ ондай жоқ ондай жоқ ғой неге жоқ ол жерде меккеде жалпы мекке медине деген болғандар болып өзгеріп кеткендер ма болғаннан кейін болды уже иә иә ол жерде мекке мединеге мұсылман еместерді кіргізбейді жалпы қай елде болса да таиландта болмасаң да тайландта болғандай болсаң кіргізбей қояды да енді ол тайландта қателескендерді кіргізбейді <laughs> қателескен иә қателескен кадастырмағандарды <laughs> алданып қалғандарды кіргізбейді тайландта иә. өзін өзі ұстай алмағандарды иә. <laughs> тайланд демекші деп а сен мальдивияда болған екенсің иә мальдивияда болдым иә мальдивы негізі мұсылман мемлекеті ғой иә ол өте жақсы иә. мемлекет қой тыныш сондай иә мұсылман мемлекеттер ғой көп бірақ басшылар бірақ мұсылман емес сияқты көрінеді бәрібір ше андай ше өйткені турист для турист деп қойған сияқты да андай ше иә солай көрінеді да өйткені ол жақта жұмыс істейтіндер қарапайым халықтар ғой содан кейін андай сәл енді кедей елдер дейді ғой біз енді жалпы әлемде осындай әділетсіздіктерлер көп қой енді қай елде болмаса да сондай әділетсіздік көп қой бірақ енді біздің жаңағы жақсы жағын көріп өзіміз сол қазақстанда жақсы жақтарын көп жасасақ жаңағы өзіміз енді біз қазақтардың жастардың шетелге шығып жатқанының бір жақсы жері сол деп ойлаймын да біз әр жақтың жаңағы плюсын минусын көріп сол плюстарын елімізге алып келіп жаңағы минустарды қайталамауды үйренсек мысалы да өйткені біз әрқайсымыз мен былай ойлаймын да мысалы бізде қазақстанда елдің барлығын бір президентке жауып қою деген нәрсе бар ғой бізде кім жаман билік жаман иә, президент иә, иә. жаман анау жаман деген мен мынандай идеяға келдім мысалы қазақстанда 19 тоғыз миллион адам бар соның қазақтардың саны жалпы бір айналып келген кезде жұмыс істеп жатқан бір басқа ұлттың өкілдерін алып тастағанда шалдарды жаңағы қартайған балалар кішкентай балалар бәрін алып тастағанда өзі бес ақ миллион адам болады екен бес миллион жұмыс істеп жатқан кәдімгі бес миллион адам болады екен қазақстанда ма иә одан аз даже даже одан аз дұрыс айтасыз иә. соның ішінде мен енді бір бір әулетке жауап беретін деп ойлаймын да бір ер азаматтар деген кезде бір екі миллион адам бар шығар мысалы қазақстанның барлық отбасынан шыққан әр әулеттен шыққан бір адамнан есептеген кезде бір екі миллион адам бар да сонда бізде бір қасым жомарт тоқаев емес екі миллион қасым жомарт тоқаев бар ғой иә, иә. <laughs> екі миллион президент бар да соның әрқайсысы мықты болса қазақстан мықты болады да конечно иә айтқым келіп жатқаны соны енді олардың әрқайсысы сонда мысалы президент мойында мойнында қандай жауапкершілік болса осы екі миллионның адамның ішінде сондай жауапкершілік бар олар ойлану керек та так әлемде не болып жатыр турцияның артықшылығы неде жаңағы египтің артықшылығы неде мысалы нұрекеңнің бір жақсы жері маған ұнап тұрған жағы ше енді ыыы бұл жастар жаңағы көлік сыйлаған басқа басқа бір әртүрлі хайптың басқа да бір блогер ретінде таниды ғой бірақ ә, э, принципі елге әйтеуір аз да болса еңбек етуге үйретемін деген принцип жақсы да сол кезде мәселе мына ер адам жаспен өспейді жауапкершілікпен өседі деген нәрсе бар ғой әркім өзінің інілеріне бір бауырларына сосын шамасы жетсе қазақстанның барлық жастарына осындай үлгі көрсете алса жұмысты үйрете алса басқа қылса сол кезде ел дамитын сияқты да а біз оның барлығын біреудің мойнына іліп қоямыз иә. өзіміз жасымыз қырыққа келгенше кайфовать етеміз қырыққа толған кезде енді ой мен енді болдым толдым деп той жасаймыз кәдімгіше <laughs> қырықта бір той елуге келдің бір той алпысқа келдің бір той бітті өмір осымен өтіп кетеді ғой қазақтардың өмірі ше иә. а сен ортасында мен бір сұрақ болу керек сияқты да сол өмірдің ішінде сен елге не істедің деген сияқты ше не пайда бердің елге иә. не пайда бердің деген сияқты ол да бар мен үлкен президентті алмай тұрып былай мен өзім даже ортамда мен ешкім кінәламауға тырысамын барынша а да кім дәреже жетесің сол дәреже сол, сол кезде енді ойлауы мүмкін енді қазір президент мақтап жатыр жамандап жатыр онда ешқандай қатысы жоқ просто мен өзім ретінде мен адаммын қалай қарапайым ауылдан түркентау қаласынан шыққан баламын мен кез ешқашан даже мен үйдегі қарындасым інімді әкемді анамды кінәламаған потому что бәріне кінәлі өзім мен сізбен жұмыс істедім ба дұрыс таңдай алмадым ба өзім кінәлімін сіз мені лақтырып кетсеңіз мен жәсекпен бірге кино түсірдім ба жәсек мені алдады ма өзім кінәлімін мен сен қашан мен <laughs> қашан лақтырдым иә. мысалы бәрі кінәлісің сол сол жерден шығып сен жетістікке жетіп құдай қаласа бір елге мысалы да бір нәрсе істейін деп жатқан кезде саған жоғарыдан келіп ей істеме бұны пайдасы тиіп кетеді халыққа қатты деп айтса сол кезде сондай дәрежеге жеткен кезде еліміз күшті үлкен әлемдік дәрежеге жеткен кезде сол кезде қарауға болатын сияқты да сәл да сол кезде қараған кезде не үшін қарама деп жатырмын өйткені оған қараудың пайдасы жоқ бәрібір иә, иә иә пайдасы жоқ зияны жоқ мен қазір ауылда отырғандар болсын ол ауқымды кеткен кезде ол саған именно саған келіп көмектеспейді ешкім сөздің ашығы ол не натура ғой елдің мысалы мысалы түркістанда мысалы кентауда әкім ауысса именно маған келіп нұрдәулет үйіңде не жоқ микроволновка жоқ па деп әкеліп бермейді ешкім маған ал бірақ қала өзгеріп жатыр сен мақсат мынандай мен айтамын да анау қала атып жатыр ауысып жатыр көшенің атын ауыстырып жатыр дұрыс шығар бір жағынан дұрыс шығар енді тарих қой ол да бірақ ә, үлкен нәрсе бар да адамдарда егер менің о, қалада елі қалада елімізде менің баламды оқытып жатса тегін жақсы ем алып жатса шетел араламай өз жерден білім алып жатса осы жерден бір нәрсе ашып осы жерден бір еңбектеніп жатса маған ол қаланың қандай аты қызық емес сөздің ашығы онда кім ол басқарып жатыр қызық емес главное жағдай жасалып жатыр мақсат сол да ол жағдай жасап жатыр ал значит қазір біз қазір шүкір шүкір бұрынғыдан шүкір ғой енді қазір иә иә оқимын десе оқу мектеп бар қазақ тілінде де бар таңдау бар бізде а в с д таңдау бар енді таңдаған кезде дұрыс таңдап бал шыққан кезде дұрыс ұбт сияқты таңдайсың да <laughs> соңында қате шыққан кезде айтуға болады да жоғарыға е қате шықты ғой мынау дұрыс деп иә ал иә. оған дейін сен айтуым жету үшін бірінші иә. таңдауды жасап алсаң жасап алу таңдау сол жасап сол кезде болып жатқан кезде айтуға болады бірақ енді иә әркімнің өзіне байланысты сол үшін қазір біреуге сенудің қажеті жоқ даже жанында бауырыңа сену қажеті жоқ просто жұмыс істеу керек даже президент түгіл өзің бауырыңа бірақ енді қазір тоқаев қасым жомарт тоқаев одан басқа енді басшы жоқ қой сөздің ашығында жақсы достойный дейді бас даже қазақстан алмай ақ даже басқа елдерді алғанның өзінде бір не мақтаған емес енді сөздің ашығы да мен көрмейді да шығар бұл просто сөз шынымен ғой енді мақтап не емес просто достойный басшы жоқ басқа сөздің ашығы қазір как раз өзі дипломат өзі жақсы заңды жақсы біледі как раз біздің бұрынғыда бар больдар қазір ода жоқ ондай больдар да мысалы да <laughs> иә, сондай иә. жоқ мысалы деген сияқты енді бізге просто бірігу керек сияқты бұл жұмыс істеу керек елге иә, иә бірігу керек ол басқа біреу отырса даже біз қазір әкеліп кімді қойық барак обаманы қойып қойшы ұнайтын кім бар тағы кім президент ердоғанды әкеліп қойшы бәріміз шығады айтылатын нәрсе да иә бүкіл иә. мен елге бардым турцияның өзіне барсаң ердоғанды қазір былай ғой сол әр елге барасың сонда жамандай береді да просто халықтың бірігіп біз бір бірімізге поддержка берсек үлкен бизнесмендеріміз кішкентай мысалы мына жерде мысалы үлкен магазин тұрады да үлкен айтайықшы бір шетелдің магазин тұр ойбай сұмдық мына кішкене қазақтың айнұр деген магазиндерде кішкене <laughs> дүкені дүкені біз барамыз да неге барамыз даже ана қымбат екенін біліп тұрсақ та анаған барамыз да если біз сәл болса да бір бірімізге поддержка беретін болсақ айнұр деген магазин қазақ жүргізіп жатыр хотя бір бес алты продуктын жақтан алайық кетіп бара жатқан кезде ана жерден бір нәрсе алып кетейік деген бір нәрсе болса да иә, иә сөйтіп сол нәрсені істесек егер мен ойлаймын бір бірімізге поддержка берсек сол кезде бұл жақсы болады ал одан кейін ондай нәрсеге өзіміз осознанно біліммен дамып отырсақ осознанно бір бірімізге поддержка болып айти жағынан болсын кез келген жағынан дамып отырсақ заманауи заманауи тұрғыдан қалмай отырсақ бізге өзі лайықты басшылар бола береді деп ойлаймын өзі иә келе береді деп ойлаймын өзі қалай айтсам болады қазір де лайықты алдағы уақытта біз өзіміз де соған қанағаттанып жақсы жұмыстар жасап жатсақ дамитын сияқтымыз деп ақыры енді саясатына кіріп кеттік қой енді қызық сұрақ қой негізі сайлауға барасыңдар ма сайлауға енді қаншасынан барады сайлауға жиырмасыншы қараша жоқ жиырмасыншы қараша білемін ғой мен он екісі туған күнім қараша қанша жастан қатысады он сегіз жастан бастап қатысады ғой иә иә сайлауға өзі алдыңғы жылы бір рет қатысқанмын бір рет қатысқанмын <laughs> осы жолда енді көреміз енді бірақ енді айдан анық қой енді қазір кімнің болатыны иә, иә. қасым жомарт тоқаев болады кезектен тыс қой да ол иә иә ол <laughs> уже иә. уже түсінікті ғой квн айтканда мурда мен айтқым келип жаңағы жанагы күчтү айтып атасыз го элге аякым поддержка жауапкершілік деген сияқты мына мынандай нәрсені түсіндім да мен енді мен де өзімше сол э, жаңағы өзүбүздүн ауылдың қарапайым баласымыз ғой иә. мен негізі астанада өстім туған жерім қостанайда иә. ә, мына бесмойнак деген нағашыларым тұрады осы нагашта алматы облысы бесмойнақта нағашыларым тұрады сол жақта өскен қарапайым ауылдың баласымыз ғой сол бізде өтіп келген кезде нұреке сіз сияқты жалпы елге не пайда тигізсе болады ел не жұмыс істейтін нәрсені ойлаймыз ғой сол кезде жаңағы елдің бәрі айтатын жаңағы үкіметте жаңағы жемқорлық үкіметте жаңағы айтқан э, мәселе шешілмейді дейді сол кезде маған мен мына жақында көрдіңіздер ма көрмедіңдер ма мына кім деген жұмабек жаңақұлов деген мықты кәсіпкер бай кісі бар екен да иә иә көргенмін иә, иә сол кісі өзі сұхбатын беріп жатыр ғой сонда бір сұхбатында айтып жатыр да мен қазақстанға бір пайдалы завод ашатын болдым дейді да сөйтіп соны он жыл ашамадым дейді он жыл бойы жүгіріп ашамадым дейді сонда журналист сұрап жатыр ғой неге ашамадыңыз сол кезде жаңағы жемқорлық болды ма сізден бір ақша талап етті ма бір көкелер кедергі болды ма дейді жоқ ондай ештеңе болған жоқ дейді неге ашамадым десе тупая бюрократия дейді да қағазбен жүгірген ғой ана жаққа жүгіртеді мына жаққа жүгіртеді мынаға жүгіртеді сонда мен түсінгенім негізі мемлекет қағаз деген нәрсені түсінеді екен құжат деген нәрсені түсінеді екен да басқа тілді түсінбейді екен да қағаз деген нәрсені түсінеді екен да статистика деген нәрсе арыз жазу деген нәрсені түсінеді екен да біз қазақтар ондайға жоқпыз ғой мысалы мына алматы қаласында мерей деген аудан бар да ол жерде кілең бәрін күш тазалайды екен ол жерде ше таңертең бәрін жақсылап тазалайды күш тазалайды неге қарайды десек сөйтсек ол жерде біраз жыл орыстар тұрған екен да орыс үлкен кісілер күнде арыз жазады короче сен арызды жазбасын ә. деп күшті қарайды да енді мен айтқым келіп жатқаным мысалы сайлау деген нәрсе бар ғой сайлауда міндетті түрде ол анау шетелден неден жаңағы нелер келеді тексеретін адамдар келеді жаңағы наблюдатель дейді ғой бақылаушы сондай адамдар келеді не қылады сол сайлауда статистика жасалады да қандай адамдар келді қандай адамдар халық қанша активный деген сияқты аудитория біз подписчик сияқты подписчик сияқты сол иә. кезде бізде көп жағдайда мынау елге бізге жағдай жасалмай жатыр дейтін қазақи жігіттер бар ғой қазақтың балалары қазақтың қыздары бармайды да сайлауға бізде алпыс пайыз ба адам бармайды екен сайлауға одан кейін енді мынау үкімет қағазбен жұмыс істейді ғой қағазға қараса алпыс пайыз жастар жоқ э, жалпы халық жоқ соның ішінде жастар жоқ э, жастарға в общем көңіл бөлмей ақ қойсақ болады екен олар саяси активный емес иә иә аналар саяси активный емес мыналар саяси активный емес так саяси активный кім мынау сәл орыс тілділер қалада тұратындар астана алматы астана алматы үлкен қалалар екен қалғандар осылардың жағдайын жасай берейік дейді екен да мен түсінген осындай сайлау деген темалар бар ғой сондай кездерде біздің қазақ анау бізде мынандай ғой талпамен көтеріліске шығып кеткен кезде шығып кете саласың ғой өйткені әйтеуір ұсталып болды камераға түспесең болды әйтеуір алып қаласың бірдеңе қылып қаласың дейді а мына қол қоятын кезде құжат істейтін кезде біз е қойшы сол өтірік сол білеміз ғой тоқаев жеңетін біз бармасақ та жеңеді дейміз да мәселе оны жеңгенде емес иә, иә. ол жеңе ма кім жеңсе мәселе онда емес бірақ әйтеуір бүкіл қазақ барса немесе бүкіл жастар барса мысалы сонда жастармен санаса бастайды екен да опа жастардың жағдайын жасау керек қой че то жастардың қатты бұлар саяси болып бара жатыр барлығы келіп жатыр сайлауға мыналардың жағдайын жасамасақ болмайды мыналарға бір үй салып бермесек мыналарға бір жұмыс тауып бермесек ертең мыналар көтеріліске шығып кетуі мүмкін деп ойлана бастайды екен да а біз ондай жерлерде жоқ болып кетеміз да сразу көтерілсем бірақ шығасың сосын бандиттер қамап тастаймын бандиттер иә қамап тастайды да иә негізі деймін да жоқ мен просто білім ғой негізі қағаз бұл заманауи сондай әлем сондай қағазбен істейді статистикамен жүреді екен біз ғой мен де сондаймын кейбір кезде мен ауылдың баласымын осы уақытқа дейін бір договор істеп андай істемеймін ғой ана біреулер болады да қағазға қылып әкеледі андай рекламаны әдемілеп мынандай болады мынандай болады ертең андай болады презентация иә сізде у вас история бес жүз мың адам көреді сіздің статистикаңыз тридцать процент такой такой дейді да по факту кино ал біз қазақтар қандаймыз біз іске жақынбыз ғой мен өзім іске жақынмын иә иә. иә айтамыз да біз бүйтпейміз біз е мына жерге қанша адам келеді десе біз мың адам келетін болса е бес жүздей адам келеді дейміз ұяламыз да андай мың адам деп айтуға ше ал олар бүйтеді мысалы статистика бойынша бұл жерге мың адам келетін болса бұл жерге бес мың адам келеді бұйырса дейді да например <laughs> статистика бойынша дейді да бес мың мың адам келсе де бүйтті де бес мың статистика ол ол бүйтіп жатады ғой статистиканы бұл жерге кемі мың адам келеді иә иә бірақ бес мың келеді деп жоспарлануда бізге иә, <laughs> иә бес мың күтіледі а біз даже гарантия мың адам келетін болса да бес жүз адам келетін шығар деп қорқып айтамыз страховкамен айтамыз да өйтіп арық сөйлеп деген бар да иә сәл ыңғайсызданып айтамыз бес жүз адам келіп қалатын шығар ал ондай ұнатпайды политикада қағазда э, үлкен компаниялар ұнатпайды ондай нәрсені оны бүйтету керек мысалы мың адам келе ма екі мың адам бұйырса келеді дейсің он мың айдың баруы мүмкін дейсің сол кезде саған береді екен ақша реклама жақсы ай сен андай қылып айтсаң бес жүз деп айтсаң келмейді екен сондай екен де документ бірақ <laughs> ол біздің менің нем ол менің білімсіз сауатсыздығымнан осы қағаз жүзінде сауатсыздығымнан сондай ғой иә. енді қазір сайлауға қатыс қатыспа деп мен ондай жаңа айтқым келіп тұрған жоқ өздері білсін әркім өзі біледі әркім өзі біледі иә өзі біледі қазір тағы бізге сайлауға тағы алдын ала прогрефті сондай кесе <laughs> просто мен өзім айтқым келгені э, заманауи тұрғыда өзіміздің ойымызды айта білсек о да даже сауатты түрде даже семьядан бастайықшы үлкеніміз ата баламыз ба ата анамызға ойымызды айта білсек ата ана баласына ойын айта білсе мектепте оқушысың ба мұғалімге ойды мұғалім директорға айта білсе әдемі иә ұрыспай неғылмай директор гороноға айтып сөйтіп үйренсе жайлап бүйтіп бастайықшы жоғарыдан төменнен бастап үйренсе жоғары жақ онсыз да өзі реттеліп қалады иә, иә. енді асты жағы бардак болып жатқан үш жағын жинамайды деген сияқты қонақ келгенде ғана деген сияқты <laughs> сондай болады да сол сияқты просто әркім өз ойын айтып үйде адамдар бір бірімен сөйлесе алмайды ғой сол ғой мысалы мен менің ана менің мамам тәрбиеледі да мен общагада өстім астанада общагада өстім кәдімгідей бір он жыл тұрдық общагада сол мамамның мені тәрбиелегендегі бір артық жері ол кісі жұмыстан шаршап келеді бірақ маған көңіл бөліп жұмыс істейді ғой сонда аптасына бір рет сырым саған не ұнамайды деп сұрайтын ғой менен біздің үйде саған не ұнамайды деймін сосын менімен ақылдасады не істейміз деп ақылдасады да сол отырасың ғой мамам сен көп ұрысып кеттің анау ұнамайды мынау <laughs> ұнамайды ақылдасасың мына шторларды что ауыстырамыз ғой деймін дейді мынандай бір диван алайықшы деген сияқты сен бес жасар боласың ғой сен негізі ештеңе шешпейсің да негізі ше иә, көктен жоқ бірақ мен айтып үйрендім да мамаммен қалай сөйлесу керек екенін сөйлесіп үйрендім мен тыңдайтынын білдім да иә, бізде иә. қазір ана балалардың көбісінде е қойшы мама ұрсады папа өлтіреді страх бар ғой айтуға болмайды байтай өлтіреді онымен айтпа айтпа деген енді анау ол айтпағаннан кейін ол бірақ құтылғысы келеді ғой мысалы бір машине соғып алды бірдеңе бүлдірді ол папасына айта алмайды мамасына айта алмайды ұрсады дейді да сосын өтірік айтады сосын ол ана ақшасын әйтеуір төлеу үшін біреу ана ұрлық жасауы мүмкін біреуден алдайды былай істейді әйтеуір біткен быт болғанда быт болады да жатқан кезде баласын сотына барып тұрады уже сотына барып тұрады иә. еще сол кезде айтады ғой жоқ менің балам ондай емес деп ше иә, менің балам үйде жап жақсы дейді өйткені жамандығын көрсетпейді ғой үйге иә. ата анасына жақсы жағын көрсетеді да содан кейін айтады да менің балам ондай емес сендер не қылып тұрсыңдар сондықтан бізде негізі ол мәселе мәселе э, заман өзгеріп кетті ғой бұрынғыдай жаңағы бүкіл қазақ бір үйде қырық қызға қырық үйден тиын деп қырық үй қарап тұрған нәрсе жоқ қой сол менің ойымша осы жаңағы күшті нәрсе айтып жатса да сөйлесіп үйрену керек та бір бірімен бізде қазір ата анасы балаларына дос болу керек қой өйткені сол ата анасы баласына дос болмағаннан кейін балалар ата анасынан гөрі достарын тыңдап кетеді да өйткені достың сөзі күшті ғой yeah, яғни сен досың ата ана болмайды да негізі саған бірақ ата ана дос болу керек та неге қалай ол да ол негізі ата ананы тыңдаған дұрыс қой главный әр, бала әр бала өзінің ата анасын тыңдап өссе иә иә болды ол дейтін ата ана сәні жамандыққа қимайды ол иә иә иә ең қатты жақсы көреді ғой иә өте қатты жақсы көреді сондықтан да ата ананы тыңдап өсіңдер болды басқа білмеймін бірақ тәрбие қырық процент ата ана қырық процент көше береді тәрбиені орта береді орта береді жиырма проценті өзің сен опытын аласың да бірақ ең ә, беретін тәрбие отбасыдан сен бірден он төрт жасыңа дейін биологически сен тәрбиені алдың ба ағай болды он тен ары қарай сені көше тәрбиелейді сен ортаң анау мынау мысалы квенщик болсаң квенщик боласың бизнесмен болсаң бизнесмен боласың деген сияқты <laughs> е, сондай болады да енді әркіммен араласқан сайын бірақ орта тәрбие сондықтан да ортаны да дұрыс таңдай білу керек бірімізге қандай пайдам мен өзім бере алатын пайдам ала алатын пайдам әйтеуір кішігірім болсын еңбек па еңбегім ақталса мен еңбегімді ешкім ешкімге не должен өмірде мысалы мен қазір жәсекті иә, жәсекте иә. өзім орнымды бердім да киноға да <laughs> полный метрға киноға орнымды бердім да олай олай олай елді адастырма <laughs> ойнамадым тұрмын әзілдеп отырмын астарлы ақиқат дедің да бірге короче кастинг болған кастинг болған кастинг болған мен алған ғой манық білмеймін вообще <laughs> ойнадым мынау өзіме өзі ренжіп жүр сол киноға мен мен э, инстаграм жөнінде мен саған әңгіме айтпаймын дұрыс па мен актердағы ұстазым бұл мен инстада ұстазым осылай келсіз ғой иә осылай келсіз иә, жоқ сол мен кинода енді сол сияқты мысалы да біреуге мысалы көмектестім да ол не ол үшін саған күтпеу керек просто істеді қайырымдылық жақсылық все ол просто таңдау керексің адамды не обязательно орта күшті сенің жақсылығыңды түсінетін сен қадірін түсінетін адам болды ол бизнесмен болсын бизнесмен болмасын бай болсын кедей болсын маңызды емес сенің жақсы адам болса иә бір адам сенің қадіріңді түсінетін чтобы ертең секірмейтін бауырың болса ондай бауырларды құрметтеу керек сондай бауырдан айырмау керек қай кезде болсын орта қалған процент жиырма проценті ол сен өзің өмірде көресің қателеспесең оны көрмейсің никогда <laughs> иә оны иә. барып басың барып тақ етіп тию керек сол кезде ғана өмірдің қателігін түсінесің а так ол ештеңе айта алмайды білмейсің кішкене кімге қандай болатынын мысалы мен қазір күшті отыру мүмкін да біреуге күшті бес жылдан кейін алғаш болып кетуі мүмкін сөзін ашық құдай сақтасын да мысалы да қуып кетуі мүмкін иә, иә негізі сондай болып кетуі мүмкін ғой енді өмір иә иә, иә. сондай болып кетуі мүмкін құрметке қатты құрметке лайық болған кейбір кісілер қазір қоғамның ана шеттетіліп қалып жатыр ғой иә, иә иә иә сондай қадірін қаншама ағаларымыз үлгі тұтатын ағаларымыздың өзі сөйтіп кәдімгі халық халық дейтін білмеймін түсінбеймін бар ғой <laughs> оларға кәдімгі біреу ортаға провокация жасай ма или қалай мысалы күшті болып кәдімгі ақылын тыңдап мә деп жүрген адамдарды алады да кәдімгі тастай салады деп тастай салады да и бәрі точка прикол қылып кәдімгі прикол ұстап сөйтіп жатады мен мә түсінбеймін ол қалай халық солай бұрылып кете салады идеология ғой бағана идеология тез бізде принципиальность жоқ принципиально жоқ иә сол енді мен кейде қорқам бар ғой кәдімгідей күшті адамдарды сөйтіп үлгі тұтып бүйтіп алып келе жатады да жерге алып барып ұрған кезде мәссаған неге деп қаламын оны кімді айтып отқанын да түсініп отырсың ғой <laughs> ол бірнеше адам болуы мүмкін ғой енді мен түсініп отқан жоқпын өте терең екен әңгімесі терең ауыр сіз бағанадан бері тыңдап отырып <laughs> іліп алады екенсіз жаманды иә, мен аз сөйлеймін бірақ аз сөйлегеннің өзінде ар жағында қаншама астар жатыр мінекей бір сөзіңіздің өзін бүйтіп кітап қылып тоң бір сөзі бір том дұрыс дұрыс дұрыс айтады иә ол каддафидің өзі президент мысалы иә мысалы еліне енді ол кезде бізде болсақ мүмкін бізде каддафи жамандайтын ба мысалы да ол кезде халыққа ілесіп иә халыққа білім шетелде оқу тегін қылған су свет төлемеген өз халқын өзі өлтірді бірақ қандай жаман иә қазір бірақ сол сол қайтыс болған күні бүкіл халқы жиналып жылайды екен қаралы күн екен мәссаған иә мысалы ал со, соған мысалы енді шет көз алартқандар көз алартқан ол африканы құтқармақшы болған прямой не істеген болатын ол африканы сонда мен кішкене оқыдым да кітабын несін документальный фильмін сондай кезде просто адам басқа көз аралтатын да ақшамен кірді да рекламамен просто рекламамен кірді халық енді рекламамен кірді да жыртып тастай салды болды ол мынандай сияқты маған ше әрбір әрқайсымыздың бір жақсы жоспарларымыз бар ғой пландар иә. ше мына отбасын дұрыстаймыз иә, елді дұрыстаймыз деген сияқты сонда адамның жақсы пландары болған кезде ол план іске асу үшін бір әртүрлі территорияларға кіреді ғой сол территорияларға кірген кезде ол басқалардың ақшасы жамандық жасап жатқандардың жұмысы жүрмей қалады да түсінесіз ба сен мысалы қазір айтасың ғой мен елде түзетемін yeah. Иә. адамдарды шектірмеймін бір бәле дейсің ал мысалы наркотик сататындардың жұмысы жүрмей қалады да иә сол біреу интересіне сен зиян тиіп кетеді зиян тиіп кетеді да сосын олар сенімен күрес бастайды да иә сөйтетін сияқты да сол негізі сол жаңағы каддафи сияқты болсын қазақтар жаңағы мықты тұлғалар соның барлығы сол біреулердің интересіне кіріп кеткен сияқты да жаман адамдардың интерестері сол интерестер біздің интересті бұл жеткізбей жатыр деген үшін қолдан олар жаңағы реклама жасап ақша иә, жасап бір біре қылып артын ашып бір нәрсе қылып любой адам идеальный емес қой бәріміздің минустарымыз бар әркімнің өз зиян заттары бар зиянды қасиеттері бар жаман қасиеттері бар деген сияқты да бірақ енді әркім өзі үшін деп ойлаймын ол нәрсені ең бастысы сенің беріп жатқан адамдарға көмегі сол үшін жаңағы әңгіме не ғой бізге бірігу керек қой иә өйткені жалғыз адам болсаң сен жаңағыдай идеологияны сындырып тастайды да осы кезде біз ел болып бірігіп бір бірімізге қай кезде де қолдау поддержка көрсете алсақ мысалы идея енді не істеуге болады үшін тағы да идея ғой а ол батырмат идея ғой иә идея үшін тағы кішкене халыққа кішкене пайдасын тигізу үшін мысалы любой сферада білімде болсын кинологта мысалы әлемдік мысалы кино бойынша қалай істеуге болады деп ойлайсың өзің ойың ғой сенің арманың ғой кино мысалы кино қазаққа пайдалы болу үшін не істеу керек иә мысалы кино бірінші сценарийден басталады ғой мінекей жоқ біздің қара енді біздің бюджетный сен бюджетный жоқ жоқ айтайыншы қазір саған бір нәрсе бюджетный фильмдердің бәрі бізде комедия ә. байқайсың ғой родной иә ел комедия ғой білесің ғой родной иә иә иә ақша кассовый фильмдер кассовый фильмі халықтың баратыны комедия сен қара комедия болғанның өзінде комедия ол просто комедия болмайды ол жоқ комедия өз драматургиясы бар оның беретін саған пайдасы бар пайдасы бар о чем деген кезде саған түсіндіреді оны жоқ білемін ғой төреғалидің ана фильмін иә. қара ә, абдусаид төлегенов жазды ол жерде адамның ыыы тәкаппарлығына байланысты жазылып бірақ бұл жерде енді оны түсінген адам аз ғой бірақ бұл жерде қараңыз мәселе мынада ғой ол ол дұрыс ар жағында ой болады ғой бірақ мен иә. айтқым келіп жатқан мынадай да қараңыз мына паразиты деген кино көрдіңдер ма иә көрген жоқпын оскардағы оскарда көрдіңіз ба сіз жоқ мықты кино дейді иә, иә ол негізі кассовый кино болды негізі иә былай қарасаң сол заманда комедия қатты өтіп жатты ғой иә иә бірақ паразиты вообще комедия емес негізі иә вообще түсінбедім мен ол андай драма кино да кәдімгідей таза драма кино ғой негізі бірақ ол жерде ана адамдардың ә, майдалығы не туралы сияқты ғой енді киноды пайдаланып адамдарға жақсылық жеткізуге болады бірақ ә, мәселе комедия болсын мәселе драма болсын түсірген адамның мақсаты ақша табу болмау керек сияқты да түсірген адамның мақсатында әйтеуір елге бір пайдалы болсын енді ақша табу болу керек қой ол бәрібір ақша табу тану иә, еңбек жоқ мен просто қызығы да маған жоқ мен жаман айтқан жоқпын кино иә, барысы иә. комедия просто андай да қызығы қазір біз комедия ғана жеңеді да ол значит киноға деген идеология бізде тек күлу, күлу да сәл андай иә сонымен жеткізіп жатыр күліп енді ол сол сөзі сен айтып да енді сол кино жайлы сен киномен қалай кішігірім бір идеология өзгертуге болады қара қазақстан фильмдерін қара комедияларын просто так күліп кетпейсің сен ол жерде сен ол жерде қара ар жағында сен түйсікпен қарайтын болсаң ол жерде мораль бар сен ол жерде жылайтын жерлер де бар сен э, төреғалидің фильмін қара ә, э, жаханның фильмін қара басқа да фильмдерді қара сен ол жерде коррупцияға қатысты нәрселер айтылады басқа жерде де кәдімгі семейный бытовуха туралы айтылады кәдімгі адам ішкі больдары туралы әңгіме айтылады ол жерде де адамдар керек заттарды алып кетеді просто деп барған адам күліп кетеді и ар жағын түсініп білемін деген адам біліп кетеді деп иә любой жерде жоқ вот именно енді идея ғой мен сен айтып жатқан мен жаман жатқан жоқпын бұл барсын комедияға вот мен статистика сөйлеп жатырмын да мен значит қараң біз мен мен идея шығарып жатқан жоқпыз арада иә, иә, иә. мен бүйтіп жатырмын қара бүйтіп мысалы кассовый жоқ кассовый емес мысалы қара мен идея ғой бұл жерде мен просто айтып саған саған ұсыныс та бір бәрі комедияға барады екен миллиард иә бағана нәрсені вот сондай нәрсе істеу керек та істеу керек комедияға сондай нәрсе пайдасы ана бағандай идеология қосатын нәрсе қоссақ значит біз көп адамға көмектесе аламыз вот идея қосылып жатыр ғой сол жоқ соның ішінде дейді өте күшті қосуға болады қазір көп сөздің ашығы жүз процент киноның жүз процент киноның бір жиырма отызында ғана барша идеология түсіндің ба жиырма отызында сен егер мысалы қара қандай мен шетелдік кинолар бар өте андай мықты да мысалы иә иә ә, сен түсіп жатқан киноң да жақсы қазір иә өте вакцина от коррупция деген кино комедия комедия но бірақ оның өте үлкен мағынасы кәдімгі көрсетеді да екі жағын тағы қандай кино бар тағы тағы сондай үлкен кинолар бар бірақ көп кинолар қазір әзілге жақын андай ақша үшін істеп кетеді да ал егер сен мысалы жәсе құдай қаласа продюсер болып кино түсірсе комедия халыққа өтіп жатыр ма значит комедиямен четкий бір әдемілеп даже соңын жылатып әкелетін кинолар көп болса ол жақсы идея негізі өзі идея жақсы идея өйткені мынандай сияқты да менде мынандай нәрсе бар адамдардан ә, э, бір кісі күшті түсіндіріп беріп еді маған мына бизнес деген нәрсе не деген кезде ақша жасау үшін керек қой кәсіп бизнес деген нәрсе бизнес деген нәрсе адамдардың проблемасын шешу дейді да сен қаншалықты көп адам проблемасын шешсең соншалықты көп ақша табасың дейді иә yeah, иә. yeah. мысалы қараңыз ә, біз енді қатты өтіп жатқан нәрсе телефон ғой қазір енді ең танымал адамның бірі стив джобс пен билл гейтс деген жас стив қайтыс қайтып кетті сонда телефон адамдардың қаншама проблемасын шешіп жатыр алыстағы адаммен сөйлесу оңай иә. видео көру қанша проблема жатыр сондықтан ол ең қатты өтетін нәрсенің бірі да иә. сол сияқты бұл бұл формула тек қана кәсіпке емес басқа нәрсеге де пайдаланса жұмыс істей береді екен да біз мына кино деген нәрсеге құрал ретінде қарасақ иә. адамдардың рухани проблемасын шешетін құрал ретінде ше яғни адамдардың ішінде мысалы ажырасу көп болып жатыр ма онда үйлену туралы бір кино түсірсек комедийный ішіне проблемалардың шешімін жасасақ ол қаншама адамдардың проблемасын шешетін еді да ол бір жағы ақша келеді кинодағы жаңағы кассамен басқамен екінші жағынан ол қаншама қазақстандағы семьялар дұрыстайды да отбасылар дұрыстайды да иә. жоқ егер мысалы бағанда бүкіл продюсерлер да бағанда жақсы күлкілі только ақшасы емес жақсы нәрсе істей берсе біз бір екі жүз жылдан кейін комедияға адам бармай қояды көп адам өйткені иә өйткені байқайсыз ба американец неге комедия көп неге алмайды оскарды неге комедия алмайды оскарды өйткені не актуальный біз мысалы шетелде қараңыз сіздер <laughs> бізде мысалы қазақстанда киноларда енді айтатын нәрсесі ауылды күлкі қылады ауылды күлкі қылады бұрынғы заманды күлкі қылады екі махаббат екі дос сөйтіп күлкі қыла салады бұл и халық барып жатыр дұрыс мен просто айтып жатқаным бүйту керек та бізге сөйтіп бағанағы жасөк сияқтылар ба әзілді сөйтіп әкеле берсе жайлап ішіне сосын тере берсе бір күні бізді кассовый рекордты бұзатын күлкі комедия емес бір өте бір мағыналы драма жеңіп кетуі мүмкін мысалы да или мысалы бір триллер ужастик жеңіп кетуі деген сияқты да андай пайдасы тиеді андай ше андай бір триллер жеңуі мүмкін андай бір король рисет сияқты кино жеңіп кетуі мүмкін мысалы да иә иә, иә один плюс один сияқты кинолар жеңіп кетуі мүмкін да чем комедияны да сол кезде адамдар басқа кино продюсерлер біз әлі оны қазақ иә, кино әлі әлі сол соны бізге идеямен өзгертуіміз керек та соны жайлап жайлап бүйтіп анау бірақ ана анаға апарар жолды көрдіңдер ма көрмедім мысалы анаға апарар жол драма ретінде бірақ қандай күшті түсірген да мен ол иә мықты Э, өте ақан сатаев түсірген өте күшті кино да сондай нәрселерді шынымен бізде бірақ халықтың сұранысы оған қатты көп емес та хотя бы кинода күшті түсірген мысалы хотя бы кинода мықты түсірген не жаңағы әзілдер ауыр бірақ мысалы оған бармады адамдар бармайды да өйткені комедия емес деп ойлады да несі афишасын көрді да бірақ ол нормально бар енді <laughs> сөзі ашық көп рекламасы қатты болмады да мен ұнады маған өте қатты ұнады ана кино ондай біраз болған кино көрмеген сценарист э, сценаристі мықты самат сыржанов саматпын иә самат бізде кейде мынандай нәрсе сияқты кейде киноның өзі мықты болады да оның жарнамасы мықты болмай қалады кейде жарнамасы мықты киноның өзі мықты болмай қалады бүкіл нәрседе бізде осындай проблема бар да мысалы бізде айтыс деген өнер бар ғой мен соған кейде жаным ашиды да айтс деген мықты өнер негізі қызық өнер ғой енді өзім де соған қатысамын бірақ оның маркетологиясы мықты емес та пиары жарнамасы мықты емес ондай ше оны ұйымдастырған кезде мысалы UFC деген төбелес бар ғой UFCді бәріміз көреміз иә иә неге өйткені UFC деген былай қарасаң көп төбелестің бірі ғой кім кіммен төбелесіп жатыр бірақ организациясы бірақ ана ұйымдастыруы мықты да сен жаңалықтар оқып жатқан кезде жаңағы хабибтің автобусын жаңағы макгрегор төңкеріп кетті деген жаңалықты оқып жатасың да юфсиге дым қатысың жоқ бірақ ана жаңалықты оқығаннан кейін иә. хабиб деген кім макгрегор бірақ ойла бір айтыста істеу ғой идеямен ол алматы аренада мысалы одан ортағаны кәдімгі деу жылтыратып қойып қойып андай ше ортаны қойып домбырамен артында хормен әркім выходтар болса да мысалы жоқ выходтар болсашы міне әркімнің мысалы ей артынан бір бір оркестр да десе анау халық көріп отырған халықты бүйтіп оны президентіміз қарап отырса жоғарыдан қарап иә иә мысалы бүйтіп қарап отырса мына жақтан айтып отырсың артында ұлытау тобы иә сөйтіп әркім өзі выхты бар мысалы конор сияқты біреу шығады мысалы тағы кім айтыскерлер көп қой бүйтіп шығады біреулер ше домбыралар иә біреулер мысалы андай бит тартып айтады да мысалы да бірақ сол өзінің вкусын жоғалтмау керек та иә иә өзінің стилімен бу ақша тігіліп жатса өйтіп андай ставка деп ставка жоқ сондай жаңағы негізі қызық қылып интерес болса ол кезде прикинь ұтқан адам мысалы бір нәрсе істейтін болса миллион доллар например да и ол айтыста маған ортада отырып өйтіп ащы ащы нәрсені өйтіп зеленый болып қойса айтыскерге зеленый айтатын қойса да зеленый саған ешкім түртпейді айтса иә иә иә тұрып ал беріп қойып ойла дом өйтіп андай мавезерлер сияқты домбыралар қымбат жаңағыдай сондай сол кезде мен де айтыскер болғым келеді да мысалы кім болғың келеді десе нұрдәулет болғым келеді дейді бәрі <laughs> інінен болғым келеді дейді мысалы иә, блогер иә. болғым келеді актер болғым келеді дейді почему ақша потому что ал мен блогер болатын кезде мен ешкімді қараған жоқпын бүйтіп қарадым ешкім жоқ қой төбеде ол кезде блогер жоқ тұғын иә иә, иә. қазақстан блогер біздің блогер ол кезде үй алып тып тыныш вайн түсіріп күлкілі а өйтіп байлығын көрсетпейтін тұғын блогер болуға иә, иә иә енді мен көрсеткеннен кейін мысалы блогерлер қайта қазір көрсетіп отыр бәрін көрсеткеннен кейін <laughs> мотивациясы пайда болды да сәл бүйтіп қарайды да мен ннн болдым неше ннн болдым мен ннн сияқты қайырымдылық көмектескім келеді блогерлер сияқты жақсылық істегім келеді блогерлер сияқты машина алғым келеді блогер мамама сыйлық әпергім келеді деген арманы бар да әйтеуір кішігірім күшті күшті иә сондай болып жақсы жағынан үлгі болады иә үлгі болады да сөйтіп и сөйтіп болады бұрында біз біз блогер болып жатқан кезде вообще кім ешкімге қарайтын емес сен актер болып кімге қарайтын ешкім неғылмайды мен актер болғанда жалпы аралда құдайберген сұлтанбаев дейтін кісі мықты мен соны үлгі тұтамын енді менде келесі айтысқа бір кәдімгідей домбыраның үстіне бір бриллианттан бірдеңе солай бізде қабдол мысалға өзінің жұмысына қатты қарайды өте қатты қарайды мысалы э, просто беташар иә. беташарист но ол кәдімгі домбыраны электронный қылып істеп алған иә и кәдімгідей оған кәдімгі өзінің шығармашылығын бәрін бүткіл ниетін соған қойғанда и соның нәтижесінде ол қазір шынымен шынымен керек ол номер один гиташарист и соның арқасында ол дейтін өзгер шоп дейтін кәдімгідей қазір дүкен дүкен ашып алды бүгінгі лук бүгінгі лук <laughs> менің өзгерден алған <laughs> жоқ шынымен оны жақсы иә. көреді мысалы беташарист бұрында болу деген ұят еді қазір жақсы көреді кәдімгі беташарист бөлек мамандық болды бұрында шынымен бұл беташарист деген любой адам бола беретін беташарист иә иә, иә қазір уже туфлидің артын басып иә, кеткен дайындалып қазір уже қабдол сияқты киінгісі келеді бәрі сондай қабдол сол профессионалдық тұрғыға апарып тастады беташар иә деңгейін көтеріп тастады беташаристің кәдімгідей қабдолды кәдімгі адамдар дейтін звондап отырып шақырады келіңізші бізге біздің тойымыз до того тойлардың уақыттарын жылыстатып соған бар ғой сондай биіктікке көтеріп тастады да бейташарды мен қабдолды мен өзім ол жағынан жақсы яғни бізге бүкіл нәрсеге бұдан жаңағы шығатын идея кез келген нәрсеге кәсіби профессионально қарау керек қой иә негізі сондай осы бір жастарға өтетін жағынан ұйымдастырсаң айтысты болсын беташарды болсын сонда елге ол өтетін болып тұр ғой яғни бізде бұған дейін айтатын еді ғой ой қазақи нәрсе өтпейді дәстүрлі нәрсе өтпейді деген нәрсе өтірік қой мәселе оны дұрыс ұйымдастыра алмай жатыр деген сөз да егер біз дұрыс нәрсе айналдыру керек трендке айналдырсақ нәрселерді сол кезде оны өткізуге болады да сонда иә иә енді басқа мамандықтарды да көру керек дәрігерлер көп мысалы иә иә иә мысалы қазір уже бұрында ауылда бармайды ауылдық шаруашылық өте негізі мысалы көп елдер ауыл шаруашылығымен қоймен ақ отыр біз ойлаймыз қазір біз жылқы мал бағамыз деп бірақ біз әлем бойынша қарағанда жылқы мал бағудан соңғы орындардың біріндеміз жылқы саны аз бізде бізден қарағанда өзбекстанда қырғызстанда көп потому что не үшін біз андай өзімізді өзіміз кринж қылып тастағанбыз да мал иә, бағу иә. деген андай мынандай деп ше просто мал бағып жүріп ақ негізі байып кетсең болады без не андай без өзің жүресің мысалы да сол жақты дамыту дәрігерлер мысалы мен ойлаймын да мысалға мына мал бағу мен бізде қазір айти деген нәрсе бар ғой айти технологиялар сол екеуін біріктірсе да мысалы вот өте керемет мысалы дронмен қарап отырса ғылыммен қараса дронмен қарап приложениең бар әр неде мысалы қазір неге э, gps чиптарды салып тастауға болады иә. жылқыларға қайда жүріп жатқанын бәрін сөйтіп көрсетеді бөтен қой бар ма деп жүрмейсің да <laughs> иә иә сол иә. үйде ма сол екеуі бар екенін білесің шығар давай деп па <laughs> жоқ мысалы айтып келе сондай нәрселер мысалы мен неге риза болдым ана бір кәсіпкердің үйінде болды да осындай үлкен мал қора салған ғой бауыржан оспанов деген кәсіпкер білесіздер оны сол мал қорасына барған кезде қарапайым мынадан бастаған ғой қораны күшті салған енді бәрі күшті салған да ана малдың кіретін жеріне свет бар ғой свет соған ақылды свет қойған ғой жаны өшіп тұратын мына жаны өшіп тұратын да иә. оның өзі мысалы да содан иә. да бізде ол мал деген күнде кіргізесің күнде шығарасың ғой бірақ кешке ол бір светтің өзіне қанша ақша кетіп қалады негізі а ол алғанда соны жаны өшіп тұратын кезде өзі бір ыңғайлы не жасап қойған да қимылдаған иә сосын ана бір қызық ана малдарды бөлгеннің өзін қарайтын несі бар енді басқаша да яғни подход басқаша да бізде мал бағу деген кезде көзімізге былай елестетеміз ғой әйтеуір аяздың үстінде бір тоң киіп алып аттың үстінде кетіп бара жатасың или бір боқ шығаруды көзге елестетесің да бір иә, иә. өте бір жаман нәрсе сияқты болып тұрады ғой а не жаңағыдай подход болса айт бұл өзі крутой нәрсе қылып жасап қойсаң өзің ше ары иә. қарай бір мықты қылып жасап қоятындай жүйесін жасайтындай негізі жасауға болатын сияқты негізі біраз күшті идеялар шықты негізі өте иә. өте жақсы бірақ енді қазір идеал қазір IT осы қойларды тезірек мысалға көбейту үшін мысалға аппақ қойларды розовыйға бояп тастасаң <laughs> қошқарлар қызығып қарап <laughs> өте тап таза қылып жұпар қойға көңіл бөлу керек қойларға <laughs> тазалап жуындырып ше амуар істеп па қойларды атқа мінгізіп бөтен қой демейсің да өзің қой екенін білесің сол сияқты әбәдем қылып қойса қойларды жақсы идея осы идеяны жазып қойсақ болады екен жазып қойдық жазып қойдық ертең розовый қойлар толып жүр дейсің ғой <laughs> розовый жасыл мысалға иә күшті да бізді көріп отқан ауыл шаруашылығымен айтатын адамдар болатын болса сіздерге күшті идея енді қазақстандағы ең алғашқы розовый қойдың иесі болу <laughs> тез көбейеді сосын иә. тез көбейеді жақсы негізі біраз идеялар айтылды иә иә мына бағдарламаның аты идея біраз идеялар шығару негізі келгендеріңізге үлкен рахмет біраз идеялар шықты осы идеялардың үстінде аяқтасақ деген бір идея келіп тұр <laughs> аяқтауды идея демекші деп <laughs> идея енді дұрыс қой енді керек адам өзіне түртіп алады бір онда бір әңгімемен шешілетін нәрсе емес қой иә иә идеялар шыға береді күннен күнге отырған сайын штурм істегеннен кейін бұл өзі ана бірінші және соңғы бағдарлама емес әлі талай жолығамыз алла нәсіп етсе иә. бұл әйтеуір біраз идеяларды айтып елге жаңағы керек адамдар түртіп алса әйтеуір сіздерден бір әңгіме естіп жаңағы тек қана нұрдәулет сияқты босам деп қана жүрмей яғни нұрдәулет сияқты болу үшін не істеуге болады қандай идеялар жасауға болады қазір елге керек қандай таңғаларлық дүниелер бар деген нәрсені ол бір адам бәрін істеп үлгермейді ғой иә. бірақ сол адамдарда неше түрлі идеялар болады соны сол идеяларды айту үшін осы бағдарламаны аштық та сіздерден біраз идея тыңдадым мына кісі көрді ана бәле көп нәрсе айтпай қойды әдейі иә, <laughs> сақтап отыр бұл сақтап отыр өзім істейін деп отыр ғой иә. <laughs> сол идеал түйдім өте жақсы өте керемет симбала көп жақсы әңгімелер айтады ана идеяның барлығын осы жасаса ертең розовый қой бірдеңе жасап қойған болса патенттеп қойған әдейі айтып соттаса аналарды <laughs> жасаған документу ма кәдімгі иә. документальный бәле бәле болса бәлеқор енді өте керемет мен де өзі көп біраз сөйлеспей келе әңгіме кәдімгі шашылып айтып тастадық қойшы мына бағдарламаға шақырмасақ өзіміз отырып шай ішетін уақыт жоқ иә сол шынымен жолығып сырым бауырымыз енді рахмет көп көп шақырғандарыңызға қолдап қойыңыздар барлықтарыңыз енді бұл просмотры көп болмауы мүмкін басқа трендке шықпауы да мүмкін бірақ керек адамдар көруі мүмкін да ол иә иә иә жүз адам көрсе тіркеліп колокольчикті иә. басып астына комментарий жазыңыздар бәрекелді все осы